ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಮಗು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ

तो- नाम क्या है नाम बताओ नाम क्या है तुम्हारा थैंक यू नाम क्या है नाम बताओ